بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ ون رار کا پاسورڈ کیسے کریک کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا اگر رار فائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہے تو اسے آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں یا اسے کیسے کریک کر سکتے ہیں میرے پاس ایک فائل ہے اس پہ پاسورڈ سا لگا ہوا ہے تو میں سے کرایہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس ایک پروگرام ہے اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر میں اس کا لنک اپنی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں آپ بھی وہاں سے بھی اس آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ ایک پاسورڈ کریکٹر ہے اس کا سیٹ اپ میں انسٹال کرتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ

ایکچولی مکمل یعنی کہ لائسنس نہیں ہے کوئی نے کوئی کی وغیرہ نہیں یہاں میں اوپن فائل پہ کلک کرتا ہوں وہ فائل ڈریکچی بتاتا ہوں جہاں پہ وہ میری فائل ہے یہ میری فائل ہے تو یہاں پہ میں اسے ڈبل کلک کر کے یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ اسٹار ریکوری پہ کلک کروں گا اسے یہاں پہ کنٹینیو کر دیتا ہوں یہ تمام جو اس سے کنٹری پاسورڈ ہوں گے تمام کے تمام اسے تلاش کرنا شروع کر دے گا تقریباً جو اس پہ جتنے ڈیجٹ کا پاسورڈ ہوگا یہ ٹائم ریمائنڈنگ بتا رہا ہے کہ کچھ نہیں بتا سکتا یہ یہ آپ کا اے سے لے کر جو سیمبل آخری ہوتا ہے وہاں تک کہ آپ یہ اسکین کرے گا ٹوٹل ٹو ٹوٹل پہلے لفظ دیکھو آپ اگلا لفظ وہاں سے سکین کر رہا ہے اگر آپ کی اسپیڈ پی سی کی سپیڈ بہت زیادہ ہائی ہے بہت زیادہ اچھی ہے تو یہ پروسیس بہت زیادہ جلدی جلدی کرنا شروع کرے گا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میرے پاس منرار کا جو کرایہ کی استعمال ہو رہا ہے وہ بتیس پرسینٹ اور جو میں ریکارڈنگ وغیرہ کر رہا ہوں تو اس کے حساب سے میرا اس میں میموری ضائع ہو رہی ہے جیسے یہ پاسورڈ یہاں پہ کرایہ کر لے گا یہاں پہ یہ اسٹروپ ہو جائے گا اور ہمیں شو کر دے گا اور ہم نے اسے یعنی کہ ٹیکس فائل وغیرہ بھی اس پہ لا کر اسے سیو کر لینا ہے اس پاسورڈ کو یہ میرے خیال سے کافی دیر لگائے بہت زیادہ دیر لگائے گا تو اب مجھے جانا تھے تاکہ میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتا یہ پاسورڈ آٹومیٹکلی ہی کریک ہو جائے گا آپ اسے کریک کر لیں اس سافٹ ویئر کی مدد سے یہ سافٹ ویئر رجسٹر کے ساتھ آپ کو میرے ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسے انسٹال کریں اور کسی بھی رار پاسورڈ پہ پاسورڈ لگا اس میں کریک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے پہلے اس نے کر دیا میں اسے کاپی ٹو کر سکتا ہوں یہ میں نے پاسورڈ خود ہی دیا تھا اس نے میرے حساب سے کافی جلدی اس نے یہ پاسورڈ کریک کر کے دے دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے آپ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ اور بھی میری ویڈیوز دیکھ سکیں میں ٹپس ٹرکس وغیرہ بتاتا رہتا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھتے رہیں کیا پتہ آپ کے وہ کام بھی آ سکے تھینکس فار واچ اللہ حافظ